Bideo honetan, planoko aurrez aurreko lerroa zer den eta nola marrazten den azalduko dugu. Planoko aurrez aurreko lerroa, proiekzio plano vertikalarekiko paraleloa den zuzena da. Planoaren barruan dagoen jakiteko, planoarekiko bi elkarpuntu edukiko ditu. Planoko aurrez aurreko lerroa, kasua ikusteko ariketa hau egin daiteke. Bilatzen ari garen aurrez aurreko lerroak plano vertikalarekiko urrundasuna konstante mantenduko du. Bere proiektzio horizontala A bat abi erreferentzia lerroarekiko elkartuta izango da. A bat proiektziotik bilatzen ari garen lerroaren proiektzio horizontala trazatzen dugu. F bat. F bat eta C bat B bat elkar puntuaren proiekzio horizontala zehazten dugu, D bat. D puntuaren proiekzio vertikala zehazten dugu, D bi. F lerroaren proiekzio vertikala marrazten dugu, F bi, A bi eta D bi proiekzioetatik pasatzen dena.